चली जा चली जा घर चली जा चली जाओ हाँ। चले जा कृष्णा देवी बामणा चली जा रहा चली जा भैया अबीर वाली चले सीटा होना रहा अंत गिदाली मीठा दिमाग वाले गठाई जाए थाई ना खटो के राम चिकना और खर्च के जा रहा है পায়ে পাবে কি পাচ্ছ পাচ্ছ হ্যাঁ থাই পাই পাচ্ছ পাচ্ছ পাচ্ছ আচ্ছা পাঁচ পাচ্ছ आवेरे चुप रहा